どうも、アメジンです。今日の動画ですね、あの、ある英語表現について話したいと思います。皆さん、こちらの英文を見てください。空所を適当な言葉で埋められますか 日本語だと車に入る飛行機に入るですねで多分両方ともはいいんだと思ってますが実は英語ネイティブスピーカーは違う前置詞を使います位置は in です in get in the car get in the car get in the car で、2は on です。on, get on the plane, get on a plane。なぜかというと、まあ、その乗り物への入り方が関係ある気がします。例えば、車に乗る時には何にも登らないので、in の方がより適切です。そして飛行機に乗る時、だいたい2階から入るので、on の方がより適切です。 まあたくさんはあの前置詞を選ぶ上で重要な要因になる気がします、まあ、この違いに対してあの英語ネイティブスピーカーとしてこういう考え方がしますねということで終わりたいと思います短かった皆さんどう思いますか英語を勉強していますか もと学びたいですか英語ネイティブスピーカーの意見や見方をもっと知りたいですかどうぞコメントしてください。あと、チャンネル登録、評価もお願いいたします。はい、バイバイ。ピースガイズ。